गाइस वेलकम है आपका मेरे चैनल में वरदान गेमिंग तो भाई आज हम खेल रहे रेड डेड रिडेम्पशन 2 का part part I think I think part four हाँ पार्ट फोर आज हम खेल रहे रेड डेड रिडेम्पशन 2 का पार्ट फोर तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं तो भाई पहले मैं क्या करता हूँ पहले मैं जाता हूँ और मैप में देख लेता हूँ ऐसे मैप में नहीं एम दबाओ सीधे ना और तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने कोई गैंग को हरा दिया था मेरे को पता नहीं था क्या है नाम उसका तो अब किस किस के मिशन है अंकल के मिशन है अंकल जी के मिशन डच के करते हैं डच के मिशन मेरे को मस्त लगते हैं डच के मेनली मिशन ना मस्त होते हैं चलो पहले मैं अपने घोड़े में बैठ जाता हूँ भाई सॉरी मेरे को गलती से हुआ था गलती ब्रो ब्रो सॉरी मैंने मेरे को नहीं पता मैं भूल गया भाई मैं भूल गया सारी की सारी चीज़ें मेरे को लगा एफसी से होता मैं आजकल जीते बहुत खेल रहा हूँ रुक जा पैक कर से ओके चलो तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ जब मैं पहुंच जाता हूँ तो भाई हम इधर पहुंच गया है इसका एक शॉर्टकट था मेरे को अभी अभी जिस पता चला वो भी चलो चलते हैं फिर हम और से तो चल अपनी जगह बैठ जा चलो चलो डच आ गया भाई मैं क्या कर रहे बंदा हाँ कहीं से हो Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. भाई हम तो स्किप कर रहे हैं मेरा हॉर्स का है ए, मेरा हॉर्स है हाँ मेरा ही हॉर्स है कुछ नहीं मेरे को लगा था कि मेरा हॉर्स नहीं है चलो मैं वैलेंटाइन सैलून पहले लाटो तो बाद में आई हूँ तो भाई मैं वैलेंटाइन तो पहुँच गया पता नहीं यहाँ पे कहाँ जाना है It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down okay okay चलो I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. चलो चलो चलो मैं गलती से हॉर्स को मार देता हूँ मेरे में जीटीए की आदत है एफ दबाते रहता हूँ कैसे भाई क्या करना है अब ये भी रुको अब वेरी गुड ज़्यादा ज़्यादा जल्दी से ई तो lean on bar okay start हो गया क्या करना है नहीं भाई जी क्या <laughs> hmm. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen यार a lot अब of ऐसे crazy, दिन करते crazy रहो जब stuff, मैं मिलता boy. जब वो दिन खत्म हो जाती है Crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. <laughs> Oh, there, dullard! My lord, you men is dull. समझ नहीं आ रहा परेशान करके Leave this इसने भी fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. <laughs> But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just- Just trying to be friendly. Skip भाई कितने पी लिए ओ भाई अब क्या करना है बेटा लेनी ओ शायद लनी का है वो लनी आई थिंक व्हाट इज लनी Benny, where are you at? वो रहा लेनी लेनी मैं आ गया Leave the kid alone, you goddamn animals. Who do you think you're talking to? अभी बताते हैं I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah, shut your mouth, mister. वो देखो ये तो भाई बहुत बनी है अब क्या हो गया fine linen saloon Stop slumping off on me! भाई तो फाइटिंग स्टार्ट हो गई भाई तो फाइट हो रही है <laughs> भाई ओ भाई इसे हम चला भी सकते हैं तो भाई भाई भाई भाई भाई भाई दैट्स योर टुडेस वीडियो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय